どれぐらいかって は麺の上から。Thank you. うぞ。いらない。いらない。あ、おい 抜き先に行った客さんがもう無理だまた先に。びっくり don't feel like there's gonna be. Nicki Minaj. Gracias.